Ano kaya yun? No! Di ganyan ang pakakapagtako ng basura. Dapat ganito. Napupulok! Di napupulok! basura, magugulo, gaya ng tirang pagkain, balat ng mga gulay at prutas, ay pwede natin gawin pampakabas na lupa. Ang mga di naman nabubulok na basura, gaya ng lata, plastic, bote, styrofoam at goma, ay pwede naman natin i-recycle or ibenta. Mga bata, tandaan natin ang tamang pagtatapon at pagliliwalay ng basura maganda ang ating kapaligiran. Iiwalay ng basura.